Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku bertemu lagi kita Berjumpa lagi kita e, Kali ini masih tetap e, Saya akan mancing di rawa Yang kebanjiran Untuk spot daerah Kudus Di kecamatan Jekulo Tepatnya di daerah Bulung ya mas bro dan nanti semoga saja ikannya haup hau oke ini untuk spotnya seperti ini ini ada tumbuhan-tumbuhan kangkung ya mas bro dan semoga saja nanti ada ikannya ya haup hau ikannya ya mas bro Gak usah ke tengah sana karena dalam di sana kita nanti coba di tengah-tengah kampung situ dan untuk umpan mancing kali ini saya menggunakan umpan lumut semi halus bosku ya dan semoga saja ikannya di sini hau-hau bosku Bismillahirrahmanirrahim sing ageng-ageng buah e, eh, cuaca sore ini mendung ya mas bro bosku e, semoga saja tidak terjadi hujan karena ini baru nyempel spot ya buat mancing hari besoknya iwak bos iwak bos <laughs> <laughs> Alah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo mau sekati senda. Uh, uh, uh, uh, uh iwak nek bos Alhamdulillah masih alhamdulillah sore-sore oleh konten bos <laughs> terima kasih Pak D <laughs> want that one, you want <laughs> la, la, la. masih muman bos 嘿，OK。一万，一万，呜，啦啦啦啦，哈哈哈，啦过，啦啦啦，呜。 on, yeah, Kita masukkan lagi. uh, masih masih ada. udah kita rilis lagi ya bosku ini belum layak konsumsi Ya anak soleh bos mbak masih aduh aduh kita rilis kita rilis uh, inilah hasil mancing saya sore hari ini ya bosku Alhamdulillah masih ada ikan yang layak dibawa pulang walaupun durasi mancing kita sangat terbatas yaitu satu jam berkualitas uh, itulah tadi ya keseruan mancing saya hari ini bosku jangan lupa subscribe like dan komen karena semua subscribe, like, dan komen itu gratis bosku dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh